3% dla rowerów w ostatnim e, badaniu tym enquête ménage déplacement w 2011 roku, ale w aglomeracji, nie w, nie w centrum. I e, celem jest w 2020 dojść do 10%. A zbiorówka? I les transports en commun, tu sais Alors les transports en commun, on était à 27. Było 27. Ce qui est beaucoup, co jest i euh, tak dużo w skali francuskiej. Y, l'objectif c'est d'arriver à 33-35. Celujemy w 33-35 w 2020, bo ten najbliższy, ten plan mobilności piątej klasy Europa ma taką, ma cele 2020. Dla aglomeracji. Na aglomerację, tak. Y, la marche à pied pareil, c'est le premier, euh, mode de déplacement, la marche à pied, c'est doit être 53 euh, et on va arriver à 57. Więc jest 53% modal split pieszy i chcemy dojść do 57. Et, et, et l'objectif, c'est aussi de faire euh, augmenter les parts modales sans prendre euh, que Sans le- sans cannibalisme. Voilà, Chodzi o to, żeby właśnie te tryby aktywne bez kanibalizmu się, się prendre vraiment sur la voiture. żeby naprawdę zredukować samochody. No nie jest to nigdzie tak napisane, ale o to chodzi.